迎接另一个晨曦，带来全新空气。气息改变，轻微不变，茶香飘满情衣。我家大门常打开，开放怀抱等你。拥抱过就有了默契，你会。 这里不管远近都是客人，请不用客气。相约好了在一起，我们欢迎你。我家种着万年青，开放那段传奇。为传统的土壤播种，为你留下回忆。陌生熟悉都是客人情。 你自来没关系，有太多话题。北京欢迎你，为你开天辟地，流动中的美丽充满着朝气。北京欢迎你，在太阳下分享呼吸，在黄土地刷新。